boy buvamning oshi bor ichi to'la toshi bor boy qizining men g'arib qul bilan ne ishi bor qiyomatda qulga yuz o'girmaydi boy qizi o'sma o'pgan qoshidan o'ptirmaydi boy qizi o'sma o'pgan qoshidan o'ptirmaydi boy qizi o'ptirsa ham o'tmayman o'psam qadrim yig'laydi boy qizga sir boy berma unda vafa bo'lmaydi boy qizga sir boy berma unda vafa bo'lmaydi hop hop na na na na na na na na hop e hop na na na na na na boy qizini uzatdim boy boyvachchaga kuzatdim ketyapman deb u aytdi ketaver deb men aytdim zorim bor zorim yo'q ketsa mayli yor ketsin kambag'alni kambag'al sevganiga ne yetsin kambag'alni kambag'al sevganiga ne yetsin singiljonlar yig'lamang yig'lasangiz xafaman dunyo kezib sizga men o'zim kuyov topaman oq ko'ngillar oq bo'lsin sunmasin hech umidlar Zingizga zor bo'lar manman degan yigitler. Zingizga zor bo'lar manaman degan yigitler. Hop hop na na na na na na e ole hop na na na na na na na hop e hop na na na na na na na hop e hop na na na na na na